auch einer von deinen. Ja, wann kommt der nächste Bus? <laughs> ja, das musst du, ich, ich habe keine Ahnung. <laughs> wo, wo wohnst du denn mal gleich hier? Ja, also. Ja. Äh, der kommt äh, am ähm, Donnerstag erst. Ja. <laughs> Und heute ist, heute ist doch Donnerstag. Nein, heute ist Mittwoch. Ach, heute ist Mittwoch. Ja, also morgen. Okay. okay. So, gut, dann.